Thank you. Thank you.

Bom, galera, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixem like, se inscrevam, ativem as notificações, divulguem, compartilhem, comentem. É.